سلام افغانستان جوړ په خیر تازه تکړه هیله د ټوله تر روغ جوړ خوخه او خوشاله اوسئ دوستانو د قرغی ته نارسیدا یعنی نږدې یو قرغی ته رارسیږو له خیره سره قرغی ته حرکت کوو او په زړه پورې ویډیو تاسو ته په خپل قرغه کې د تفریح په ځای کې جوړو ملتیا مو کې خپل ویډیو تر پای شي بو پوری په مینا وګورئ بن تفریګازی ته یعنی د تفریح ځای ته خراغلاس ستړي مشي په خیر راغلی دوستانو تاسو ګورئ چې بند قرغې ډېر خسته ښکلې شنه سیمه شنه باغونه ښکلې خسته ځایونه لري دلته خلک یوازې د چکر د تفریح لپاره راځي نو دا د قرغې ته رسېدلي یو او په زړه پورې ویډیو ګورئ خوند ترې نه واخلئ دوستانو د قرغې بازار ته راورسېدو بس له همدې ځای نه شروع ښکلي او په زړه پورې انځورونه وګورئ تر پای شېبو پورې مو ملتیا وکړئ زموږ سره پاتې شئ ګپ میزنم دوستانو بند قرغې کشته چکر تاسو ګورئ چې دلته نو سوارلي کشته کې ناسته ده زه هم سو کشته کې کینم او په زړه پورې ویډیو تاسو جوړوم ملتیا مو کې زموږ سره پاتې شي زم نو کشته کې دوستانو کې ناسم دغه ملګری ګورئ چې کشته کې دا ناسیو او چکر وخینو دوستان چکر وهي او د نور کشتیګانې هم شته دي ملتیا مو وکړئ او زموږ سره پاتې شئ نو موږ چې ناس یو دا کشته لس نفری یعنی 15 نفر شاوخوا پکې ځایږي خو بیا دلته دوه نفری او فامیلی کشتهګانې هم شته دي تاسو وګورئ ماشاءالله یعنی وړې وړې کشتهګانې هم شته دي چې دوه نفری او یو نفری هم پکې کېناستلی شي تر څو چکر ووهي. که څومره ډېره سوارلۍ اوسي، دا کشتيګانې ګورې په قطار ولاړې دي، دوه نفري، يو نفري يعنې ځان ته هم چکر پکې وهلی شي، د قرغې په ښکلی بند کې يعنې په دغې اوبو کې ګورئ ماشاءالله تاسې ګورئ چې دغه دا موږ چې پکې ناست یو دا د ماشین کشتۍ ده د ماشین په ذریعه د تیلو په ذریعه باندې حرکت رفتار کوي او دا بیا پیډلکي کشتۍ دي چې دوه نفره پکې ناست اوسي او پیډل وخي نو کولی شي خپل رفتار په دې اوبو کې خپله وکړي ماشاءالله نو شه جانم ځوانانو چکرم وه خوشاله شوي چکچک وکړي ځان د ځان په ویاړ چکچک وکړي تاسو دغه ورور ګورئ چې دلته ونې او ګلان خسته وبه کوي او ترڅنګ یې دوی دلته ډېر ښایسته ځای جوړ کړی دی د فامیلی فامیلونو دپاره چې فامیلونه راتلی شي او دلته نو خپل چکر او د غرمې ډوډۍ هم خوړی شي دغه د باغ تک شین پارک منځ کې یعنې داسې ګوري چې دغه ځای جوړ کړی دغه څلور کونجه پرده چې تنه تاوه ده دلته نو کولای شي چې زموږ هیوادوال خ په آرام سره خ په قرارۍ سره د خپل فامیلونو سره د غرمې ډوډۍ وخوري او څو شیبې کینی خپل ستړیا وباسي او تاسو دا یو ځای وګورئ ماشاءالله ډیر خسته منظم جوړ شوی دی او چون چې دلته د نور فامیلونه ناست دي د هغوی خو راته اجازه هم نشته ده هلته وګورئ په لاره کې چې زمونږ او ستاسو هیوادوالو د خپل لاسي تجربې باندې ساروي جوړ کړي دي او دلته یې دي خرڅوي پښتنه به ترنه کوم معلومات به ترنه اخلم چې دا تاسو چی شي نه جوړوي دا خلک ټول دلته نو تفریح د پاره چکر د پاره روان ځوانان چې تاسو ګوري دوستانو په قرغه کې یا سونه لري چکر د پاره 50 روپۍ سوالي 50 روپۍ نه 50 روپۍ سوالي دا کولای شي چې بدل د چکر وخی او از باندې خپل مستقیم ځای معلوم دی غیزه بوري لاړ شي او به تراشي لاړل ورک شول دا د قرغې هغه شنه سیمه ده چې دلته نو دارې ونې لاندې پنځه شپږ نفره د سوري دپاره د ساتیرۍ لپاره پراته دي او خپل ساتیري کوي چکر دپاره راغلي په بند قرغه کې یو پارک دی چې دلته نو خلک رانوتلی شي او چکر دپاره فامیلونو سره هم خپل راتلی شي د دې پارک ځانګړې کلیپونه هم لږ وګورئ تاسو ګورئ چې د مخامه ګروپه کې زموږ هیوادوال نازي غرمې ډوډۍ خوري خورو څنګه تر غلې سلامونه ګرانو ملګری دوستانو قرغې ته راغلی یو قرغه واقعا ډېر یو لوکس ځای دی خلکو د ډېر لرې لرې ځایونه دلته راځي چکر دپاره او واقعا بله بلکل چکر لپاره نن هوا هم ډیر لوکس دی او تاسو ټول دوستان غواړم چې راځي چکر ووهئ او ملګري سره مننه خیر اوسئ دوستانو بیا هم ښه راغلاست د قرغې بند ښکلې په زړه پورې ویډیو مو ولیدله ښایسته پارکونه ښایسته سیمې د کشتۍ چکر او په زړه پورې تصویرونه مو ولیدل نو دوستانو په روسیه کې افغانستان چینل سبسکرایب کړئ د نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره د انتظار شیبې وسارئ دوستانو نو اوس دا ویډیو مو ولیدله زم تاسو ته بل ویډیو چې په قرغه کې کوم خواړه تیاریږي څه خرڅیږي او خلک څه خوري څه خلک خوښي دا غي په اړه درته ویډیو جوړو متیا مو کې زموږ سره پاتې